Hello, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов! Макс Вехов желает тебе успехов! Так, получил посылочку от такого товарища, если дав давно сотрудничаю, я ему продаю, он мне продает от эм, не, неоатеист, вот, со Львова. Мой ник Ворхол, я тоже продаю диски, обменами особо не занимаюсь. Так, делаем вскрытие а посылочки. Делаем надрезик. Посылка легко откроется, я думаю. Да тут можно ее разорвать. А не, лучше надрезик сделать, как обычно. А это будет уже не, аут, не аутопсия, а какой-то вандализм. Вот, у нас же аутопсия, правильно? Аутопсия, вскрываем, давай, давай. Вскрываем, вскрытие а посылки. Вот, ну, а тут диск Entombed должен быть. Ну вот, он тут и есть. Entombed, блин. Это хоть не Live in London, а? Тут какой-то... Обложка какая-то левая, блин. Live in London мне нахер не нужен. Ну, царапанный, конечно, блин. Диск. Ну, человек предупредил, что он такой такой не очень ахти альбомчик покатят. В принципе, на фирме его покупать, конечно, не, не охота. Альбом не супер-пупер. Вот. С буклетиком все нормально, нормалек. Вот, может буду продавать его, не знаю, еще подумаю. Буду продавать за, не знаю, за сколько, посмотрим а послушать его полностью. Вот. Так что аудиофилам рекомендую продавать на Фростере, Metal Forum и покупать на Фростере так, также да. Ну и быть поосторожнее, я в своих там роликах, я как ревизор показываю все, все подводные камни каждого продавца. Вот. И сам стараюсь продавать только продукцию качественную, чтобы все читалось. Если что-то не читается, я предупишу напротив, напротив и цена там соответствующая, низкая. Вот. Как бы так вот. Ну вот, вот с по ссылочке вы увидели. Стоило это всего 13,50 почтой. Вот, вот видите, конвертик, покупайте конверт CCD. Он стоит 2 гривны и отсылаете по весу. Ну, правда, в Харькове ушло и все, честно скажу, блин. Хотят за 20 гривен, ну, я вот говорю, 13,50, все, вот, вот вам чек человека. Говорят, ну, типа, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, ну, как почта, как всегда, как была совковой конторой, так и осталась. Люди-то там, да, может, там директор не совок, конечно, но контингент там работает одни совки. Вот, поэтому новый почты, конечно, выгоднее отсылать. Ну, все. Желаю успехов, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. Смотри каждую серию TV Aerial Metalhead. Вот. Рекомендую слушать музыку на аудиодисках, трахать девушек. Вот. <clears throat> Слушать тяжелый металл. Ну все, пока-пока. <clears throat>